好，欢迎收看《天天开心》六月二十七号，我来讲这一期很特别， <laughs> 怎么特别？老弟刚刚录了一次，结果声音没有收进去啊，这是录第二次，我觉得录第二次会更精华，会更厉害，更会造，好不好？ <laughs> 好，还有一件事情跟大家讲，我们要做一件很重要事情，台小丽大厦贵的，你看看。 昨天中几次几盒？礼拜六中几个几盒？中五千一百注啦，减半呢。礼拜五有一万注呢，礼拜六你给他开五千注，啊，节假日高要素过的哦。啊，礼拜四一万四千注，然后我我我画给你们看哦，你看一万注，再下一个一万注，还有一万四千注，啊，我就想要唱一条歌给恁听啊，你知无？ 你的良心到底在哪里？吼，你如果无良心的袂要紧，你就继续无良心，哦，你继续无良心。好，干讲完台彩之后，就开始要讲什么？无缘的人，现在就无缘了。礼拜礼拜六晚上七点，没看我台你无缘，活该你中五千注。来，去看礼拜六的回放。老爹，我公零一不？来，我板路分析有恁听。 来家，戏级老爹常讲，最近正负加一有没有？正负就可能三期开，可能五期开。但是你看加购姐的三期耶，完全符合命中，变变变零一，你竟然没有买！哦，你竟然没有买，好了，不管了，我们社群里面有人买就好了嘛。哦，我们群中群组里面有人买就好了嘛。 对不对？哦，今天老爹要喜中很多星啊！老爹礼拜六有奖，二零一到二零避开三只，果然承诺都开了。来看这个一二，老爹有没有讲？有人问有没有讲？一二漂不漂亮？老爹说漂亮。为什么漂亮？你看这有两期，这里有一个两期的，有没有？ 啊，交接两期 over，啊老跌公正负加一，所以公零一这己爱亏，我睡了。有没有中两星的兄弟们？有没有中两星？再来再来。老爹问，有人问我老爹，三一如何？我说三一一三必定带动。坦白讲，这句话比较模糊。 但是我直接告诉你，昨有看我的台，昨天妥妥的中两星是没问题，但是硬凹了，三星四星都有啊，都有人中啊，好不好？哦，有没有看到第二台很重要，真的很重要。哦，好来，我们这时候开始来讲，第一个工程一三二四，我跟你讲。 掐指一算，南摩巴迪卡降落降落降落降落降落，我跟你讲，老爹预测到了，明天二三三二二和绝对封牌，明天的二三三二绝对封牌。嗯，那关一三二四 P 四对吼，关一三二四 P 四，还有一件事情，二四三四明天会定很多人下。 然后一定很多人下二四三四，但是老爹那个底下开攻击话，维，老爹哈喜欢在刀口上舔血的男人，来，我直接告诉你，二四不会开，你数没亏，你数没亏，好，老爹底下来讲利数没亏，我自己的判断，不要理我为什么，对，因为我是主持人，我讲的就算。 哈， <laughs> 哦，一三可以，一三有漂亮，一三可以，哦，一三可以。好，来看这个潇洒哥，这个一九二零，来一九叠加，老爹点空一句话，老爹讲什么位？我听得到，对对，正加一减一。 一九不是在第二期开，好三减一，加说减二嘛，对不对？三加一，不是在第第二期，就是在第四期开，对不对？好，就第三期哈，所以都有中，依旧有机会啊。其实我不喜欢二零，我甚至想把二零列为不出牌。但是呢，我跟你讲，最近很邪，一九二零有机会一起连着开。 所以我不敢把二零给吐掉，好，我操守啦，好乱吐会被乱骂，所以我们不要不要乱吐，好不好？来看闪电侠，零五一七，我来讲哦，这届吼有观众阿讲，老弟，迄你来放他躲，还看禽兽，这届棒就大，啊，讲话讲就慢呢。朋友们，仔细的听，仔细的讲，仔细的听，好不好？好来，零五一七。 空号起码亏七期包亏啊！上次一期，上次十期，有没有？我真的都觉得零五该把它放生掉。我觉得零五要放生啊。但是八尾开的五尾会出啊。我觉得零五的中奖率可能是百分之四十几到三十几。所以我超出了，我是卖给尾掉。好了，一期，我忘了，一期给他都水。 但三起来，一七跟那都水，好，你看这一七，三格正负加一，我水吧，我水，所以别塞乱来，别塞乱来，来看黑武士，二二三二，里里三里，来，二二已经这样子了，二十期没开了。 二十期没开，你还在期待什么？赶快拿起红笔来，这个叫做送分题。二二我们就把它取消掉了，二四二二我们就把它取消掉了，好吧？好，二二我们就把它干干掉了。还在期待什么？啊，三二嘞，来那一块三二，来跨三二。三二九期没开了，欧兄弟们、家人们，九期没开。 上次两期，我们再看一下上次五期，二十九期，有没有？所以呢，我觉得三二号啊，闭着眼睛啊，这样子，给他砍下去的，就给你断二尾了，好不好？二二三二断二尾啦，啊，至于都要断二尾的，来，我们来看一下老爹讲的，来，我们看下一个零六二四，对。 二四老弟已经说不行了啦，哈，不行了啦，来零六可不可以？来雅迪亚，零六八七没开，上次四七有机会，照板路来讲零六有机会。哦，二四不用谈了，二四你假塞，但如果今天亏，我就马妈洗。来奶嘴弟，来零二。 来，有果是离位，来离位，来八期没开了，好，十二期、十五期，来，你看哦，一从来没有带过二，一从来没有带过二，所以呢，啊，个吊娃啊，上钉啊，你写嘞，什么叫上钉？不会开，哦，二二三二零二都不会开。 送灯啦，这个上钉啦，哦，未亏啦，老弟干嘛未亏啦？哦，我来看二六。来， <laughs> 老弟点讲是股尾吼？股票有妖股，你知道什么叫妖股吗？妖怪的妖，就是讲哦，像有一只股票就连续涨了五天、八天的涨停板，而且涨上小看不懂。 啊，当老爹进去买之后，就跌停板跌个老塞，也看不懂。啊，二六吼，它现在就是个妖股。你看，四十三期没开，有没有？四十三期没开，然后开的时候，这八九期都有人在追它，都说啊，没丢啊，一定会亏，一定还亏，所以我没改变，没改变，没改变。结果嘞，老塞老塞老塞，继续老塞，我搞了最机要求。 所以二六兄弟，你还要再拼吗？我告诉你，回头是岸的，回 <laughs> 头是岸的。但是今天是二十六，呃，明天是二七号，正负加一。好，先不要讲，好恐怖，好恐怖，我不敢乱抓。 <laughs> 但是坦白讲，我真的觉得二六，我们先不要拼了，跟自己的好朋友、兄弟朋友们讲哦，二六先不要拼了，好不好？ 哦，这个好，这个排线不要拼了。好，接力摆吸干已经接手啊！哦，接力个重新开始啊！哦，我们一定要启动我们的头奖列车。哦，啊，今天老爹哈吸干他不赢，你知道七点会不会开播？记得进到老爹的社群，老爹会在社群里面通知。那如果没有进社群的呢？记得小铃铛给他打开，订阅小铃铛给他打开，老爹会线上通知，好不好？ 哦，OK，我们时间秀姐就变的这样，我们明天见，拜拜。